සෙන්නේ හසපුරා ඔබ එදා මාවත පිදුවසේ අඳුරකින් දෙනායන වසා ඇයි මෙසේ මා අද තනි කළේ සලා සිහිනයසේ බොඳ වෙලා දෙනෙතේ හසරල් සලා සිහිනයසේ බොඳ වෙලා මගේ පැතුම් නොව පහන් නිවාද ඉලී යන්න ගියා හදවතින් සෙන්නේ හස පුරා ඔබ එදා මා වෙත පිදුවස සැසේමා එදා සමුගෙන ගියේ ඔබ සදා නොසිතුවසේමා එදා සමුගෙන ගියේ ඔබ සදා පෙරසේ මතු දින නැවතත් හමුවෙමු මෙහි අප දෙදෙනා හදවතින් සෙනෙහස පුරා ඔබ එදා මා වෙත පිදුවසේ අඳුලකින් දෙනයන වසා ඇයි මෙසේ මා අද තනි කළේ